warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Bosku semuanya oke Kali ini saya akan memberikan edukasi perbedaan antara ayam petelur Yang ayam petelur ini sudah usia sekitar setahun lebih guys Dan nanti saya akan membuat edukasi perbedaan antara ayam petelur yang usianya setahun lebih sama ayam petelur yang usianya sekitar baru sekitar baru 40 minggu dari perbedaan telurnya oke okay? untuk telurnya mungkin nanti berbeda guys kalau ayam petelur yang udah usia setahun lebih ini telurnya sangat besar sekali ya dan nanti untuk ayam petelur yang baru usia 40 minggu itu ayamnya kecil-kecil sekali guys nanti kita akan langsung melihat perbedaannya dan saya terangkan ya untuk ayam petelur ini usianya biasanya dia itu 2 tahun akan bertelur seterusnya nanti kalau udah 2 tahun nanti ayam baru namanya di akhir atau dijual nanti bisa dipotong buat makan kita oke okay? ini saya sedang berada di kandang ayam petelur yang usia baru 40 minggu ya guys ini kelihatannya masih muda-muda semua guys masih cantik-cantik guys beda sama tadi yang ayam muda usia satu tahun lebih itu ayamnya udah kelihatan berkerut atau udah tua dari telurnya ada aja udah ke, kelihatan ya ini telurnya ini masih kecil kalau tadi kan telurnya kan yang ayam muda usia sekitar setahun lebih kan udah besar sekali ya ini sekitar nang sekitar 5 gram kalau tadi kan sekitar 7 sampai 9 gram kalau ini cuma 5 gram saja ini perbedaannya telurnya juga sangat berbeda dengan tadi ayam petelur yang usia sudah setahun lebih ya itu perbedaannya ya guys oke silahkan kalian komentar di bawah ini untuk cara pakainya gimana itu udah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya bisa kalian lihat video saya yang sebelumnya udah pernah saya upload Oke, sekian dari saya. Itulah edukasi perbedaan dari ayam petelur yang usia 40 minggu sama ayam petelur usia setahun setengah. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya loncengnya ditekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mengambil telurnya guys.

telur ya guys semangat selalu sesuai ya. emang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil guys Thank you. guys ini semuanya ayamnya sekitar 1200 guys jadi kalau pengambilan telurnya ini kita ya lumayan lama lah guys ini sekitar ada 800 butir telur guys bosen bosennya guys lihat video saya guys